I tam przedstawię sposób na odczytywanie, na zdalne odczytywanie y, impulsów generowanych przez licznik energii domowej. No i jak już te impulsy szczytamy, to możemy sobie zrobić co nam się chce. W tym celu przygotowałem układ, taki moduł kupiony wiadomo gdzie. Y, moduł oparty jest na detekcji światła w zakresie promieniowania niewidzialnego podczerwonego, zdecydowałem się na takie rozwiązanie, bo miałem swoje cele. Niestety, tak jak wyszło w praktyce, niekoniecznie jest to rozwiązanie najlepsze, ale przejdźmy do rzeczy. Do modułu podłączone jest y, mobilne zasilanie. Załączę je teraz. Przystawimy czujniczek. No i odczyty są fajnie robione. Pobudza się dioda zainstalowana w module. Widzimy, że to wszystko działa. Czujnik teraz oddaliłem na znaczną odległość, tak by można go było przymocować do drzwiczek ścianki, która jest odchylana. Może teraz powiem krótko, czemu zdecydowałem się na czujnik w zakresie światła niewidzialnego. No, z tego prostego tytułu. Proszę zobaczyć. Odwracam do światła dziennego. Sensor. No i się niestety dioda wzbudza, ta sygnalizująca. Cel był jeden. Po otwarciu drzwiczek, czy układ by pracował w takiej pozycji, impuls miał nie zostać wygenerowany. Na diodę założyłem jeszcze czarnego termokurcza, żeby to ukierunkować czujnik, żeby zbierał tylko impulsy z tej diody z licznika. No nie jest w praktyce to łatwo zrobić, mając jedynie do dyspozycji moduł i mobilne źródło zasilania. Niemniej ja tam z tych e, rezultatów jestem zadowolony. Jak widać wszystko się fajnie sprawdza. Koniec.